Ça ça nuk jo bëri ma, ai ti bëjë thot kusht tjetër thot 10% të vinë ty. Jo, unë thot marrë e provë dhe një e para të të bëjë. Jo, e të ranaj, ai qe si diktator. Nuk, nuk lën i, i madh i vogël pa të sha. Ja, ja shaj para unë atyre. Po e bone ato, dojnë me të hongër krejt. Ju duket që Për mysik o burim, për mysik, shumë e botën? U sa tip ka e kuqe kjo e ka qira. Ta, dashka me bë craft ky pisi. Ah, po çfarë ishte të thon burimi si qive nonën ti? Si që ka, që ka e kuqe kjo flak. 210% attack health. Ishin e të kallë mër e kuqe ajo, të kallë. Kuqe të thuj ka fare kjo po. Tana më i kombinu me i bo kanë Nëjë se tana jo për po një Jo, bënë këtë mburojën të të spirit Që të armor health edhe në spirit attack health Po të po ku me marrë, që ato po, që ato po me nona, me mujtë me bo që ato he... Se tre unaza i ke, duhen tre nga këto të rejat, tjerat, çë, çë t'japin këto unazat? Sfort, ato tjerat, ma pin sfort, të ju në përkallë. Koka e kuqe. Koka e kuqe është, është, është, është e pazëvendësueshme o legjend. Ja ty të duhet për shembull një hark tjetër gold edhe dy nga ato mburojat edhe ti e bën craft edhe. Po de, ai ku me marr ashtu po, ma së lehti e kom mburojën e kuqe me bën një herë. Me unaza. Ti ke për të bërë më shpejt kokën e kuqe se sa mburojën. E sho, la po, se ti. Ja ta ta them unë se mu vetëm shpata mburoja mbi. Mburoja